নমস্কাৰ দৰ্শক সকল অফিচ বেছ সম্পৰ্কীয় স্পকেন টিউটৰিয়েললৈ স্বাগতম এই টিউটৰিয়েলত আমি শিকিম লেআউট লুক আৰু ফিল নিজৰ ধৰণে সজাই কেনেকৈ এটা ৰিপৰ্ট সাল সলনি কৰা হয় ইয়াৰ বাবে আমাৰ চিনাকি লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছ উদাহৰণটো লোৱা যাওক ইয়াৰ আগৰ টিউটৰিয়েলত কেনেকৈ এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰা হয় সেই বিষয়ে শিকিছিলো আৰু আমি books issued to members report history নামেৰে এটা ৰিপৰ্ট তৈয়াৰ কৰিছিলোঁ এই ৰিপৰ্টটো কেনেকৈ সাল সলনি কৰিব পাৰি এতিয়া আমি সেই বিষয়ে শিকিম লাইব্ৰেৰী ডাটাবেছটোৰ বাওঁ পেনেলত ৰিপৰ্টছ আইকনত ক্লিক কৰক সু পেনেলৰ ৰিপৰ্ট তালিকাত আমি books issued to members report history নামৰ ৰিপৰ্টটো দেখা পাইছো ইয়াত ৰাইট ক্লিক কৰক আৰু তাৰ পিছত ইয়াক সাল সলনি বা সম্পাদনা কৰিবৰ বাবে এডিটত ক্লিক কৰক আমি এতিয়া ৰিপৰ্ট বিল্ডাৰ উইণ্ড নামৰ এখন নতুন উইণ্ড দেখা পাইছো এই স্ক্ৰীণখন তিনিটা মূল ছেকশ্যনৰে গঠিত হৈছে ওপৰত আৰু তলত আছে পেজ হেডাৰ আৰু ফুটাৰ ছেকশ্যন তাৰপিছত হেডাৰ ছেকশ্যন আৰু ডিটেইল ছেকশ্যন আমি এটা ৰেকৰ্ড হেডাৰ আৰু এটা ফুটাৰ ছেকশ্যনো যোগ দিব পাৰোঁ মূল স্ক্ৰীনৰ বগা এলেকাত ৰাইট ক্লিক কৰি আৰু তাৰপিছত ইনচাৰ্ট ৰিপৰ্ট হেডাৰ আৰু ফুটাৰত ক্লিক কৰি স্ক্ৰীনৰ বাওঁফালৰ কমলা বৰণীয়া অংশত ডাবল ক্লিক কৰি এই ছেকশ্যনকেইটা আমি ঠেক বা বহল কৰিব পাৰো অধিক আগবঢ়াৰ আগতে এয়া ৰিপৰ্ট ডিজাইন উইণ্ডৰ এটা স্ক্ৰীনশ্বট ঠিক এনেকুৱা দেখাবৰ বাবে আমি আমাৰ ৰিপৰ্ট ডিজাইন সাল সলনি কৰিম আমি কিছুমান টেক্সট লেভেল ফণ্ট ফৰ্মেটিং যোগ দিম আৰু বিভিন্ন ছেকশ্যনৰ মাজৰ ঠাই এডজাষ্ট কৰিম ঠিক আছে কিছুমান ৰিপৰ্ট হেডাৰ আৰু ফুটাৰ যোগ দিয়া যাওক ইয়াৰ বাবে আমি ওপৰৰ মেনু বাৰৰ তলতে থকা ৰিপোৰ্ট কন্ট্ৰলছ টুলবাৰৰ লেবেল ফিল্ড আইকনত ক্লিক কৰিম দেখুওৱা ধৰণে ৰিপৰ্ট হেডাৰ এলেকালৈ যাওক আৰু লেবেলত ডাবল ক্লিক কৰক যাতে ইয়াৰ বৈশিষ্ট্যসমূহ সোঁফালে প্ৰদৰ্শিত হয় ইয়াত লেবেলৰ বিপৰীতে টাইপ কৰক বুক্স ইছ্যুড ত মেম্বাৰ্ছ ৰিপোৰ্ট হিষ্টৰী আৰু এণ্টাৰ টিপক লগতে ফণ্ট ষ্টাইলো সলনি কৰা যাওক আমি এৰিয়েল ব্লেক বল্ড আৰু আকাৰ টুৱেল্ভ বাছনি কৰিম অ'কে বাটনত ক্লিক কৰক ইয়াৰ পিছত স্ক্ৰীনত দেখুওৱাৰ দৰে ৰিপৰ্ট ফুটাৰ অন্য এটা লেবেল যোগ কৰা যাওক উদাহৰণ স্বৰূপে টাইপ কৰা যাওক report prepared by assistant librarian তাৰপিছত ফণ্টৰ ষ্টাইল এৰিয়েল বোল্ড ইটালিক আৰু আকাৰ আঠলৈ সলনি কৰক পেজ ফুটাৰ এলেকাত এটা লেবেল যোগ দিবলৈ এই একেখিনি কামকে আমি এতিয়া পুনৰ কৰিম লেভেলৰ বিপৰীতে এইবাৰ আমি টাইপ কৰিম নেহৰু লাইব্ৰেৰী নিউ দেলহি আৰু ফণ্টৰ ষ্টাইল এৰিয়েল বোল্ড ইটালিক আৰু আকাৰ আঠলৈ সলনি কৰিম এতিয়া স্পেচিং এডজাষ্ট কৰা যাওক প্ৰথমতে পেজ হেডাৰ আৰু ৰিপৰ্ট হেডাৰৰ মাজত থকা ধোৱা বৰণীয়া ৰেখাডালত ডবল ক্লিক কৰি পেজ হেডাৰ এলেকা ঠেক কৰা যাওক ক্লিক ড্ৰেগ আৰু ড্ৰপ পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি ইয়াক ওপৰলৈ টানি লৈ যাম ইয়াৰ পিছত ৰিপৰ্ট হেডাৰ এলেকা ঠেক কৰিবলৈ ৰিপৰ্ট হেডাৰ আৰু হেডাৰৰ মাজৰ ধোৱা বৰণীয়া ৰেখাডালত ডাবল ক্লিক কৰিম ৰিপৰ্ট ফুটাৰ আৰু পেজ ফুটাৰৰ মাজৰ ঠাই ঠেক কৰিবলৈ আমি একেখিনি কামকে পুনৰ কৰিম ইয়াৰ পিছত হেডাৰ লেবেল সু মাজলৈ নিয়া যাওক ইয়াৰ বাবে প্ৰথমতে বুক টাইটেলত ক্লিক কৰি সকলোবোৰ লেবেল নিৰ্বাচন কৰিম আৰু তাৰপিছত দেখুৱা ধৰণে Shift কী টিপা মাৰি ধৰি থাকি বাকী লেবেলবিলাকত ক্লিক কৰিম এতিয়া সেইবিলাকক চেণ্টাৰ কৰিবলৈ ওপৰমুৱা এৰ' কী ব্যৱহাৰ কৰিম এতিয়া আমি হেডাৰত এটা পাতল নীলা বৰণীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড দিম ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰপাৰ্টিছলৈ যাম আৰু বেকগ্ৰাউণ্ড ট্ৰান্সপেৰেণ্ট লৈ সলনি কৰিম আৰু তাৰ পিছত বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰৰ তালিকাৰ পৰা ব্লু 8 বাছনি কৰিম ডিটেইল ছেকশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি একেটা কামকে কৰিম ইয়াৰ বাবে আমি প্ৰথমতে ডিটেইল আৰু ৰিপৰ্ট ফুটাৰ ছেকশ্যনৰ মাজৰ ঠাই বহল কৰি ল'ম আৰু তাৰপিছত ফিল্ডবিলাক চেণ্টাৰ কৰি দিম দেখুওৱাৰ দৰে আমি ডিটেইল চেকশ্যনৰ বাবে ধোঁৱা বৰণীয়া বেকগ্ৰাউণ্ড বাছনি কৰিম ইয়াৰ পিছত চেক ইন ফিল্ডৰ ডেটা ফৰ্মেটিং সলনি কৰিম যিহেতু ইয়াৰ বুলিয়েন ভেলিউজ 1 বা 0 গতিকে ই ট্ৰু বা ফল্ছ বুলি দেখুৱায় ইয়াক আমি সহজ হোৱাকৈ য়েছ বা ন অপশ্যনলৈ সলনি কৰিম ইয়াৰ বাবে আমি ডিটেইল চেকশ্যনৰ সোঁফালে চেক্ড ইন ফিল্ডত ডবল ক্লিক কৰিম এতিয়া সোঁফালৰ প্ৰপাৰ্টিছৰ ডেটা টেবত প্ৰথমতে ক্লিক কৰক ডেটা ফিল্ডৰ পিছৰ চেক্ড ইন নামৰ বাটনত ক্লিক কৰক ইয়ে ফাংচন উইজাৰ্ড নামৰ এখন নতুন পপআপ উইণ্ড খোল খুৱায় ইয়াৰ প্ৰথমতে তলৰ সোফালে থকা ফৰ্মুলা টেক্সট বক্সটো খালী কৰিম তাৰপিছত কেটেগৰী ডাউনত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত আইএফত ডাবল ক্লিক কৰিম এতিয়া সোফালে আমি নতুন কণ্ট্ৰল কিছুমান দেখা পাইছোঁ সোফালে প্ৰথম টেক্সট বক্সৰ পিছৰ ছিলেক্ট আইকনত ক্লিক কৰক ইয়াত আমি চেকটিনত ডবল ক্লিক কৰিম তাৰপিছত আমি দ্বিতীয়টো টেক্সট বক্সত দুটা ঊৰ্ধকমাৰ মাজত য়েছ বুলি টাইপ কৰিম আৰু তাৰপিছত তৃতীয়টো টেক্সট বক্সত ন বুলি টাইপ কৰক এতিয়া আমি প্ৰপাৰ্টিজ চেকশ্যনৰ ভিতৰত থকা জেনেৰেল টেবলৈ যাম আৰু তলৰ ফৰমেটিঙৰ বিপৰীতে থকা বাটনটোত ক্লিক কৰিম ইয়াত আমি কেটেগৰী তালিকাৰ টেক্সটত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত অকে বাটনত ক্লিক কৰিম আৰু এতিয়া আমি ৰিপৰ্টটো ছেভ কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি সাল সলনি কৰা ৰিপৰ্টটো চলাম ইয়াৰ বাবে আমি ওপৰৰ এডিট মেনুত ক্লিক কৰিম আৰু তাৰপিছত এক্সিকিউট ৰিপৰ্টত ক্লিক কৰিম আৰু এইটোৱে হৈছে লাইব্ৰেৰী সদস্যসকললৈ ইছ্যু কৰা কিতাপৰ সুন্দৰ ৰিপৰ্ট স্পেচিং হেডাৰ ফুটাৰ ফণ্টবিলাক লক্ষ্য কৰক আৰু লক্ষ্য কৰা চেকটিন ফিল্ড য'ত য়েছ বা ন' বুলি কোৱা হৈছে আমাৰ ৰিপৰ্ট সালসলনি কৰাটো সম্পূৰ্ণ হৈছে ইয়াতে লিবাৰ অফিচ বেছত মডিফাইং এ ৰিপৰ্ট সম্পৰ্কীয় টিউটৰিয়েলৰ অন্ত পৰিছে সাৰাংশ হিচাপে আমি শিকিলো লেআউট লুক আৰু ফিল নিজৰ ধৰণে সজাই কেনেকৈ এটা ৰিপৰ্ট সালসলনি কৰা হয় spoken tutorial project talk to a teacher প্ৰজেক্টৰ এটা অংগ ইয়াক national mission on education through I C T M H R D government of ইণ্ডিয়াই সহায় কৰিছে এই প্ৰকল্প spoken tutorial dot O' R জিয়ে কোঅৰ্ডিনেট কৰিছে এই সম্পৰ্কত অধিক তথ্য এই লিংকত পোৱা যাব এই স্ক্ৰিপ্টটো আগবঢ়ালে পল্লভ প্ৰাণ গোস্বামীয়ে আৰু এয়া আছিল মৌচুমী মেধি আই আই টি বম্বেৰ পৰা অংশগ্ৰহণৰ বাবে ধন্যবাদ